айтайын дегенмін шақыртшы бері е бері келші ассалаумағалейкум алейкум ассалам қандайсыздар жақсысыз ба ого ассалаумағалейкум қандайсыңдар жақсы ханым бареттісің жоқ е жоқ боксерсің жоқ бізбен мұсташасың төртеуің менен бе ой мен мұсташар төртеуің қанша мен жалғызмын ғой тоқмақшап боламын да е жалғыз болсаңшы оны қоша алдақ сен таяққа бар? үчөөбүзгө тиған ары жогору макул экөөбүз үчөөңө кантип чыгабыз токтотуп калбайбы силер үчөөң болуп атпайсыңар апай мен кошула алайын сен кошула ал эми үчөөңөр токмок жеп каласыңар биз үчөө болуп калбадыкпы э э сен бара берчи кет өзүңүздү